yan. Nangyari na rin ba? Hindi na ako yung backup dancer eh. Ang gagawin nyo pa. Stop like na lang kayo. Hindi ba kayo makaayos? Hindi ka mga yung pagkita na stylist tayo. Bakit hindi kita halata? Wow! Kasi yung stylist team, walang natin hindi sa kanto eh. Alam nga naman tayo, mabahal ko tayo, 1.5 pagka kumapa tayo sa professional. Tama, tiga 800 lang tayo. Ayusin nyo naman yung ilaw. Paano wala Stoplight na nga lang kayo eh. O ano? Isa pa dapat. Ayusin nyo na. Perfect dapat. Binabayaran kayo ng tama eh. Binabayaran kayo ng tama. Isa pa. Bilisan nyo. Ulit ulit eh. Hirap na hirap na ako. Oh, oh, oh, tagal na. Wala pa. No, no, no. Yung wala. ako sa kanta. Paano hindi marinig yung pasis ko? Mas... Sa inyo! Mas namang yung tugtog sa kasama o sister. Eh. kailangan mo na kasi. Ano ba to? Voice record? Para tumahimik. Bakit tapos na? Wala akong pinag-usap <laughs> ko. No, no, no. Dapat dapat sa Bautista. Ben! One, two, three, one, two, three. Uy, iba yung lyrics mo! Only one! One, two, three. Walang one, two, three dun. Ayun yung huli nun! Only <laughs> no, no, no.